Всем привет, это канал Полинваген. Если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подписывайтесь, потому что впереди нас ждет просто мощнейшее приключение. Это одесские подземелья. У -у -у! мы ее сейчас спустились, вот э, немножко от моря мы отошли, потому что там шторм, очень сильный ветер. Дмитрий Громов у нас сегодня за кадром, у нас сегодня Суперсус, Катерина и Руслан. Топовый одесский диггер, который сегодня нас проведет в дренажную систему. Легендарную просто. В эту систему я вам очень хочу ее показать, про нее рассказать. Это после катакомб второй самый большой лабиринт в Одессе. Вчера мы были с Сусом и с э, лучшим проводником по одесским катакомбам, с Валентином кто не видел Усуса на канале это видео. А сегодня мы идем в дренажную систему. Там будет вода, там будут наши любимые бахилы ОЗК. Сейчас мы их оденем и пойдем. Смотрите, как время меняется. Видите, стройки, поглощают все наши системы, поэтому я очень хочу заснять, показать и оставить, чтобы это видео осталось в истории на YouTube-канале, чтобы все смотрели и передавали из уст в уста. Посмотрите, что превратился вход в дренажную систему. Здесь раньше была вот такая маленькая дырочка, и мы туда залазили вот так вот. Посмотрите, как расстроили его, офигеть. Ничего себе, какой вход. Что какой-то бункер Сталина таких коммуникаций у нас нет, вот просто восстановленных таких красивых входов нет, просто вход это какая-то дырка просто на пустыре, а здесь очень красиво. Класс, чтобы так все дренажки, все подземные системы были с такими входами, тогда даже вообще красота, мы культурные люди, с ресторана в дренажку в такую красивую, класс. Идем. Что, туда пирнаем сходу? Да, сказали, будем одеваться сразу же там, чтобы здесь не привлекать внимание. Давай. вот мы уже и оделись, вот мы и одели свою нашу профессиональную, значит, одежду. И вот я нахожусь э, рядом с одесскими диггерами Россолан и Влад. И сейчас они все расскажут, куда же мы собрались. Сегодня мы пройдем в нашу домашнюю систему, дренажную систему. Сегодня ребята увидят много интересного. С нами, конечно, служба охраны, чтобы всем было безопасно. Скажи, а полиция нам не угрожает? Так нет, мы же с вами. Вам никто угрожать не будет. А, Вы правоохранительные органы Конечно. ничего не это. Слышь, а что, правильно понимаю, что Полина говорит, что после катакомб это самый большой лабиринт в Одессе? Конечно. А какая его суммарная длина? Примерно каждая очередь здесь где-то 6-7 километров. Э, таких очередей у нас 3-4 где-то. 4. 4 очереди всего лишь, то есть, ну, где-то суммарно километров 30. Это как, блин, от Колючки до Припяти шлепать. Чтобы вы понимали, от Колючки до Припяти мы идем обычно в два захода, то есть мы ночуем еще где-то посредине, то есть это просто, ну, это нереально. Катя, из 30 километров сколько ты намерена пройти? 32? 35. Если получится, то 35. Но я не знаю, как получится, потому что я сегодня в первый раз в жизни надела бахилы. До Катя, как в... так вышло? Я не верю в это, что ты никогда в жизни не одевала бахилы. Это как такое на голову может налезть? В Химзе я ходила всю жизнь, а сегодня пойду в бахилы. Катя мажорка, Катя мажорка. Только в Химзе. Она в Химзе всегда ходила, а сегодня такая, как бахилы одевать? Мы такие, Катерина, ты что, ты ж Катя подземная. Катя, алло. вдруг война, я уставший, кто на меня бахилы будет одевать, ты что? Ребята ведут свой YouTube канал, все ссылочки оставим внизу в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь и смотрите про коммуникации в Одессе. Так, я так понимаю, что здесь стройка, вот тут уже люди какие-то рядом стоят, пальцами на нас тыкают. А, вон почтенный Тихоридзе уже вызвал айцвай полицай. Все, все тогда петляем. А тут не любят, да? Тут, э, Тут диггеров- очень сильно не любят. Сейчас будут травить газом, как партизан. Мы сейчас пропадем под землей. Все, петляем, петляем. Полицию, полицию. Раз, два, раз, два. 102, 102, 102. Дигеры, дигеры в Одессе. 102, 102. Суперсус в Одессе. Полинва в Одессе. Петляем, все, идет там. Закрывай двери. Закрывай двери. зак- Шо? О, ничего себе, какая вода прозрачная, красивая. Что, Руслан, куда мы попали, расскажи. Мы сейчас попали в самую старую часть дренажной системы, место, откуда она, в принципе, начиналась. Изначально, когда строилась Одесса, была большая проблема, произошло более 250 обвалов, в результате которых типа огромные кварталы в реальности уходили в море, и этим постепенно занимались. Склон пытались укреплить бетонными стенами, но это все провалилось. И в 60-х годах был принят план сохранения склонов. Э, для этого высадили деревья на склонах, поставили волнорезы, чтобы не размывало берег, и устроили дренажную систему. То есть проблема в том, что в почве есть вода, и она смывает склоны вниз. Везде примерно на глубине 40 метров. Э, пробурили туннели, частично это старые катакомбы, которые просто укрепили, и сверху бурили скважины, из-за чего вода обычно стекает вниз, из-за этого земля сухая, она не может двигаться, и она просто вытекает в море. То есть это не канализация, здесь очень много минералов, поэтому ее нельзя пить, потому что будут камни в почках. Ого, то есть это система, которая спасает Одессу, чтобы Одесса не сползла в море. Слушай, Руслан, а это отметки воды на уровне э, груди вот да, это? Да, да. А что, это поднималась вода? Да, были, когда были сложности э, с системой, когда забивались, плюс из-за строек реально были моменты, когда она поднималась. Поэтому ее и расширяли, потому что она не способна была вывести столько воды. А дождь нам тут не угрожает? А, нет, нет, ну но мы же... сливается только обычная вода. Мы же капюшоны. Не, ну в плане, если ливень пойдет, то нас, тут не смоет. Нет, это другая система, типа сюда не просачивается. Тут просачивается в течение суток двое, то есть в день дождя тут ничего не будет, а вот через сутки, через двое будет достаточно весело. Все понятно, все предельно ясно. Идем дальше. Тут такой поток воды, я в тренажках редко встречала. Вау, попали, такой красивый. Смотрите, какой поток воды, Я никогда не видела такой сильный поток в тренажке. Нифига себе. Чистейшая, чистейшая кристаллически. Катюша сорбнула бы такой водички с блюдца? Ну, я не уверена. Я бы сёрбнула. Это а же не Одесса... ведро выпить. Она хорошая, эта вода, смотри. Ну, дренажную, да. Ну, а ну да, цопни этот рукой. По-царски. Действуют профессионалы. Держи, бот давит морду. Юрич, давай. Держи крепко. Да я не... Ну как? Такая же, как и в Киеве. С пересмаком соли немножко. Что, закрывать тогда отверстие, погнали. Прохладная водичка. Офигенно, да? Здесь э. Полоскать-то каждое утро, и никакого кариеса не будет вообще. Так у Сусанина, смотри, какие зубы преобразились. Стеклянные. Ну так классно. Значит, стопудово отсюда воду брали. <laughs> Здесь как в катакомбах под землей, то есть на низких уровнях здесь стабильная температура 13 градусов. Ну, под Одессой раньше добывали ракушняк, э, но из-за ну, из обвалов и самой аварийности, то есть в некоторых местах проседала земля, эти выработки перенесли за Одессу, то есть Ильинку, Живахову гору и другие места. Но в 60-х годах, да и в принципе вот до недавнего времени ракушняк это очень прочный материал, который является невероятно дешевым, если ты его добываешь под своим домом. А, и из него построена практически вся Одесса, и все, что находится за Одессой, тоже в большинстве своем построено из ракушняка. То есть в 2012 году вроде закрыли последние шахты, потому что э, выработка именно как шахтами стала невыгодной, и вроде ее добывают уже карьерами, потому что это намного проще, чем укреплять стены, и не могут пасть. Вот, кстати, мы видим, э, это сверху пробивают э, пласт, типа находят ну, водяные пласты и пробивают их э, сюда в дренажку, чтобы сюда вытекала вода. То есть Э, там, где система сюбингов, можно видеть, как с потолка торчат трубы, это сверху пробивали, чтобы найти воду и чтобы она стекала внутрь и сушила землю. То есть это старая катакомба переделана под дренаж? Да. То и в большинстве своем так и делали. Прикинь, я не знал. Класс. И типа в этой трубе сверху она вся в дырочках, типа, чтобы собирать а, водичку да, эту. Да. Это на 40 метров уходит? А, да, вся система дренаж... ну, вся дренажная система находится в среднем 40 метров под поверхностью. То есть все тюбинги, которые ведут наверх, они высоту 40 метров в среднем. Ого. А может быть не надо ей помочь как-то освободить? Ее? Это надо катафея вызывать. Это она же забилась, Там получается, минералами. Надо ей помочь. По факту это все один, один камень. То есть. Нифига, Что, она забилась? Сейчас. Забилась? Заросла. Ребята, сейчас надо помочь помочь Скважина. дренажировать. Это ну. наш, это. О. Эхо, чуешь, какое уходит наверх? По по Пошел потечок, пошел потечок. Обратите внимание, когда мы подошли, вода не капала. Да. Чтобы никто не писал, что у нас хулиганские Почему действия. Не, мы помогли, вы что? А это мы видим, видимо, остатки освещения, то есть это патрон от лампы. То есть это или это могли быть крепления под провода, тут уже Точно. даже не скажешь. А здесь были лампы. То есть, э, скорее всего, здесь лампочка, а вот эта основная часть, это была, ну, такая, типа, плафон. чаша. Да, плафон. Это, часть еще и подход к бункеру. Я вам хочу сказать, что еще и бункер сейчас будет впереди. Это сверху сюда ремонтный завод был. И здесь в катакомбах бы от него бункер был сделан. Бункер? Мы попадем в бункер? Да. А. Сегодня мы планируем посетить основные интересные места. Это так как бункер, Лермонтовские туннели, стволы, заплавы, пруды. <laughs> катакомбы даже, если они еще не все завалились. Успеем. Выход в катакомбы реально есть? Да, есть. А... Они в виде таких узких-узких крысиных нор, но мы пролезем. Дренажная система в какой-то период, во времена разгула преступности, использовалась разными бандитскими группировками для скрытных, скрытых передвижений и перевозки разных товаров. Контрабас гоняли. Да, то есть они выходили из дренаги в канализацию под портом, я там бывал, там есть у, такие реально большие старые коллектора, и вот через них с лодки переносили и здесь да. по вагонетке гоняли. Я слышал про эту штуку, но я, кстати, так до сих пор и не был. Есть э, дренажка, которая в порт выходит прямо, короче. Там коллектора вот раза в два или в три раза шире, чем вот этот вот туннель. С нечистотами? Совсем все, что вот все собирается, со всех основных, ливневки, канализация. Но она же потом в пляж потихонечку да. просачивается. Конечно, она смещается а, в или, сторону пляжа. Может там рыбки кушают, кораллы? Дельфины кушают, все кушают. То есть если в Одессе был дождь, то где-то 2-3 дня нельзя купаться, потому что со всех ливневок, то есть все, что с улицы смывается, оно в результате вымывается в море. Да, мы поэтому, И, да. то есть уровень, ну, то есть э, замеряют, уровень бактерий загрязнения очень высокий, поэтому если купаться, то можно что-то подцепить. Поэтому желательно пару дней не да, купаться. Да. А, а так все нормально. Капец, я пропоминаю, что такое Шесть. в детстве слышал. А я нет. А есть место, где-то ресторан, который туда сливает жир. Скур. Э, а, скур, да. И ты там да. ходишь, вода, и там типа куриный жир, и оно все гниет. И невероятный запах, э, просто елисейский поля. да, система идет. Из потолка типа торчит труба, с которой этот куриный жир льется. Да, это там место назвали Chicken Hell. В общем, давайте идти уже, потому что мы просто на входе. И я уверен, что тут намного больше интересно интересных моментов. Это запасной вход в бункер. Вот то, что мы говорили до революционной очень сильно отличается от любого ГУ. Это намного раньше было построено. А в него можно с улицы попасть? Нет. Он Нельзя? полностью, он только из дренажной системы. А, то есть э, был выход, но его уже нету? Нет, вообще нет. Ну вот вход, а, был только дренажную систему, где показывали Вообще, ребята. это был один вход единственный, откуда вот мы пришли сюда, в этот бункер, представляете? Вот закладные подсвет, это с улицы прямо. А, точно, вот они шли-шли-шли, сюда пришли в этот бункер. То есть эта дренажка является входом в бункер с берега. Круто, ничего себе. Ну да, никто бы не додумал задумался. Суперсекретное место получается. Про, пернай, пернай, пернай, пернай, пирнай, Аккуратно. Аккуратно бахилы не подрите, Бур, там еще вода впереди. Да, там были цистерны масляные огромные, там дизеля. Казармы, то есть это военное сооружение? Да, да, да, здесь, здесь был э, командный пункт э, Черноморского флота как, э, какое-то время. Вот, то есть действующий? Ну, на то, на то время, да. То есть реально тут военные ходили в форме, в погонах, да? Конечно, до реструктуризации, то есть до, до, до появления Советского Союза они здесь точно ходили. Класс, я просто зрителям скажу, что есть бункера, которые построили, которые не были в эксплуатации, это одно дело. А есть бункера, которые работали со своей историей, это уже совсем другой уровень. Пошли быстренько прошвырнемся сейчас глазиком туда-сюда и обратно туда к водичке хочу, к чистенькой, красивенькой. Да. катакомбу? Да, вот тут... Да. Да. Стой, Детский покажи. противогаз. Слышишь? Да не, Старинный против... против того времени, покажи, покажи. А с Ты шо? Вау, какой слоник! И эти самоспасатели шахтерские, понял? Выдираешь, короче, кольцо. А сейчас не выдернется? Загубник, ну уже все, оно вот здесь вот было. То есть там химический так состав, вот. который... Помнишь, как нас в шахте учили? М-м. Забираешь воздух, потом вдыхаешь сильно. И пошел плавно дышать. Если будешь неплавно дышать, легкие взорвутся. Неси, неси пока по комби. Давай, на меня. 10 э, Что метров. неси, я руками держу. руками Возьмите сзади кто-то за спину. Нет, Катя сломается. Да нормально не сломается. Все, давай, пошли, пошли. Контрабас. медленно. Человеческая, человеческая многоножка. Контрабас. Несите меня. Вот так вот хочу путешествовать всегда. Вот тебе такой вот подземный прикид. Вот это вы прикольные. Так, теперь аккуратно Бросайте меня позвоночником. Аккуратненько ставим. Так, в общем, мы, мы прошли через бункер, вышли на запасной выход, второй. Здесь были остатки вентиляции, которые помогают нам вернуться в дренажную систему. Мы пойдем сейчас в достаточно глубокие места, в Лермонтовские галереи. Надеюсь, что мы там не утонем. А вот это... Ого, у тебя тут милиция написано? Конечно. Нифига себе, вот куртка старая. Не, она не старая. <laughs> Не, ну в смысле, ты напечатал сам? Не, ну это было. Выдали, а, в смысле, напечатал, на работе выдали. Ну что думаете, я прикалываюсь, когда говорю, что служба охраны? У нас разрешение есть. А, не, все, под контролем. А мы диггеры, мы спускаемся из бомбоубежища, попадаем в дренажную штольневую а систему. Блин, не страшно тебе? Ой, нет, мне не страшно. У меня с такой компанией, конечно же, ничего не страшно. Слышу, Слана, что это за развилка такая? Туда-сюда идет, что за лабиринт? А, здесь получается двухуровневая система, тут старая галерея а, Лермонтовская, а вот этот туннель, который был построен вместе с бункером, э, Честно, его предназначение до конца неизвестно, но мы находили очень много детских противогазов, именно детских. Так до сих пор непонятно, зачем. А, там очень много закопанных проходов, которые нужно расчищать, но это требует очень много времени. Это на улицу? Да. А какая там глубина? Ну, Тут достаточно глубоко, метров 40, да. Э! Там ствол. Прикиньте, пацаки, это как девятиэтажный дом под землю поставленный. И мы еще глубже уходим. Так тут ничего себе лабиринт. Да. Бум, бум, бум. Вот там бункер, выход на улицу, еще и второй этаж. Ребята, это знаменитый тоннель, который называется Пианино. Э, Сусанин все уши прожужжал нам про этот тоннель Пианино. Идешь по этим плитам, и они грюкают в, э, в разную ноту, попадают, и очень красиво. Идемте, я буду идти, а вы послушайте. Все, друзья, смотрите, пригодились наши бахилы, началась вода, соленая морская вода. И дальше будет все больше и побольше. Надеюсь, что хватит нашей химзы. Это пресная, это через склоны она проходит, очищается, и вот здесь она собирается и выходит уже в море, смешивается с соленой. Что, Катя, говоришь, очень нравится тебе здесь находиться? Да, мне очень нравится здесь находиться. Здесь очень высоко, просторно, красиво, очень приятные цвета. Сейчас еще началась водичка. В общем, я очень приятно удивлена, очень хорошо нас Одесса встречает. Чувствуется курортный город Гороши сюда люди приезжают отдыхать от дела, от работы, вот именно проводить время спокойно. Но у нас вот такой вот отдых своеобразный, да-да-да. Ох, этот Дима. Гадкая. Ну, такая соленая я такое получаю удовольствие, такое чувство, что я в аквапарке, такое чувство, что я купаюсь. Я просто иду по этой воде, и мне на душе становится очень спокойно. Очень крутая дренажная система, я таких еще не видела. Очень нравится тут. Не, ну честно скажи. Ну честно, безумно нравится. Посмотрите на эту кристаллически чистую воду. Честно, если бы было тепло, я бы сейчас сняла бы бахилы и пошла бы босиком здесь. Все, друзья, вылазим на верхний ярус, Полинват, Пернай. Опа! Оп. Вот, друзья, мы поднялись на второй ярус. Здесь реально черт ногу сломит. Даже вернуться уже обратно самим у нас бы вызвало определенные сложности. Что там такое? Я по звуку слышу, что там какое-то большое пространство. Ой, капа, капа, на голову, капа. Ой. Ой. Ага. О! Смотрите, как обросла сталактитами советская кровать. Вот это капли, богатые минералами. Э, за годы наслоили здесь вот такой карст, как в природной пещере. Это Сань туда потащил. Сто процентов. Туда Сань потащил. Я ему сейчас, я ему сейчас дам. Ну, Сань. Это мы, я не понял, что уже в катакомбы пропел, зли. Да, Проползли это мы уже в катакомбах. Это был переход из э, именно дренажной системы, которая копались вручную, в старые катакомбы. То есть видно вот здесь ровная стена выпила, а вот здесь э, отбойный молоток или кирка работала. То есть, скорее всего, здесь были просто катакомбы, которые копали ракушняк, и сюда зашли с дренажной системы, задолбились. То есть это там дальше выход в катакомбы, которые именно под городом? Да, в принципе, мы сейчас заходим в катакомбы. То есть э, вот этот, типа, Стены прямые, которые так пластами идут, это уже сигнализирует нам о том, что мы в катакомбах. А вот этот тоннель дикий такой, говоришь, вручную кирками? Да, дикий его копали кирками. Каким-то ручным инструментом, не машины. Ломом, может? Ну, типа того тоже, потому что достаточно хаотичная врезка. Может, какой-то электролом. Нажал кнопку, он так ту ду ду ду ду ду ду ду ду сам дергается. Push me, and then just touch me, till I can get my... Знаете, де ви знаходитесь? О, как ты это вышел? Може і без рації. <laughs> Как ты там очутився? Да я охренел, блин. Тут, оказывается, есть портал. Да ладно. Ты что, круг сделал? Да? То есть ты гулял-гулял и нашел новый выход? Раскопанный, свежий, видимо. Кому-то не лень было. Слышишь, а как, скажи, Руслан, как вы тут ориентируетесь? У вас есть карта или что? Мы-то снимаем преимущественно в Киеве, и нам говорят, как вы не теряетесь, как вы ориентируетесь. Но я сразу скажу э, как бы и вам, одесситам, и нашим зрителям, что одесские системы по сравнению с киевскими это небо и земля. Мы в одесских, как котики-слепыши. Для нас вот это реальный лабиринт. Мы бы самостоятельно сейчас уже бы на улицу не вышли. Но запоминается, она нач начертание всех этих туннелей, разные метки в голове или просто на стенах кто-то оставляет камнями, кто-то еще что-то складывает. Оно запоминается, на второй-третий раз уже ходишь сам. Можно а, даже без фонаря. А сложные какие-то лабиринты есть, действительно, схемы приходится использовать? Да, есть. Есть такие места, в которых приходится оставлять э, метки новые. У нас бывали случаи, когда ребята могли заплутать на 5 часов. Вот, но это ребята, которые ходили. Если туда идут люди самостоятельно, особенно нетрезвые, как часто бывает, то в основном их там потом и находят. Бывает, э, когда хотят воспользоваться партизанскими колодцами, а вылезти уже не могут. Любой партизанский колодец – это, по сути, колодец, который соединен с катакомбами. Они думают, что они могут комфортно переместиться. А, а я ну. думала всегда, что если вот идти, идти, идти, идти, идти, идти постоянно, то куда-то все-таки ты выйдешь. Нет. Еще можно еще типа жестче заплутать. Если да. Есть такая штука, как правило правой руки. То есть, если система реально сложная и непонятно, куда идти, то нужно просто всегда идти направо. То есть, в любом развилке повороте ты выбираешь направо, направо, направо. Когда доходишь до тупика и ты разворачиваешься, ты начинаешь всегда идти налево. Э, чтобы вернуться в исходную точку. То есть, если ты всегда поворачиваешь направо, всегда налево, то ты по-любому дойдешь до места, откуда ты начал. Что, идем обратно в дренажку, тут особо ловить нечего, мы тут посмотрели основные места. То есть, там очень сложно дальше? Да, там, там нора, и которая за -за заканчивается очень тесно, то есть, я не уверен, что мы все там пройдем. Это мы вчера ходили, лазили, ползали, а сейчас хочу водичку, прозрачную, вкусную водичку, чтобы как в аквапарке плыть. Это я вот сейчас хочу водичку. Ну, погнали? Погнали. Погнали. Самая просто красивая дренажка, которую я видела с кристально чистой водой. Очень красиво. Мама, я на море! Я как будто прям в какой-то экзотической стране, как будто какие-то Мальдивы, я не знаю, прям, ну очень. Не хватает только экзотических рыбок еще, чтобы плавали. Руслан, а что тут водичка со стены идет? То есть, вкратце, дренажная система – это система сбора межпластовых вод. Это те самые межпластовые воды. Это водоносный слой, то есть чистейшая вода. Кто бы как ни говорил, как у нас любят в Одессе говорить, что это канализация. Неправда. Это самая чистая вода, которую вообще, в принципе, можете найти. Она намного чище даже водопроводная. Единственное, что она более жесткая. Но она чистейшая, она прозрачная вообще. Это какие то древние водоносные пластыш. Да-да-да, все, что через ракушняк проходит – оно проходит огромное количество фильтрации, очень длительное время. Так что, можно ее трошки посербать? Ну, ну, можно. Не, ну если чуть-чуть. Давайте, девки, Руслан сербайте. Не надо. Будут наложения, Руслан, не надо ее... Катя, сербить. давай ты. Ты давай. Катя. Не надо. Что не надо? А как война, так что ты будешь делать? Так ты пей. А я, я-то выпил уже, я могу ее хоть 28 литров выпить не по барабану, ты знаешь. Ты мне Катю не это, не дави. Знаешь, что Бергриус мочу. Ты Катю мне не дави. А чего? Надо, чтобы человек Страх был. потерял. Надо, чтобы человек вырос. Зачем ты давишь девочку? Чтобы человек вырос. Так что, стаканчики берем? Ну да. Или с ладошки? Да с ртом прямо. Ртом, давай. Надо так прислониться и высосать воду оттуда. Давай, Сус, пошел. Я уже пил поднимается вода, мне повезло, я в химзащите, но все остальные ребята в, в бахилках, нам мы вообще думали и были уверены на 100%, что бахил хватит, но мы уже подтягиваем, подтягиваем бахилки, уже некуда их подтягивать, поэтому я что, уже по трубам поползем сверху. Катерина, что промочила ноги уже? Да, у меня левая нога полностью мокрая, я просто чувствую, как у меня набралась вода в бахилы, и скорее всего где-то сверху есть дырочка, поэтому вся нога просто минус, но водичка не очень холодная, поэтому я думаю, что я не заболею. Какая температура на глаз? 30. Да где-то 25. 25. О, можно даже прогревать, прогревать пяточку. Плюс 3. Температура воды плюс 3 в море. А здесь, значит, минус 3. Мы же под землей. Минус 40 метров мы э, под землей, под Одессой. Ребята, это капец. Дима уже полез на э, трубы, потому что бахилы уже не справляются абсолютно. Катя уже полностью ноги промочила, но мы вынуждены, как тараканы, спасаясь от бедствия, вылезти туточки на стену. Будем дальше так передвигаться, потому что нам еще идти и идти. Часов 8 дальше будет наша экспедиция, по крайней мере. Поэтому максимально сохранить ноги пытаемся. Обратного пути нет, ребят. Давайте медленно, медленно, но уверенно. Никто не хотел химзу брать на входе. Все такие, не, мне не надо, я не хочу. Полева говорит, а, давай мне. Эх, Катя, давай медленно, на носочках. Просто понимаешь, если в бахилах маленькая дырочка, и просачивается влага, и у тебя так по чуть-чуть мокреет нога, это одно дело, это можно терпеть. Но когда ты уже уверенно идешь, черпаешь через верх и несешь по 8 литров в каждой ноге, это уже совсем другой движ. У меня левая Промокла на самом входе, но это полбеды. Но ведро сейчас черпануть, вот не хотелось бы. Катя, у тебя уже ведра? У меня вот это ведро. Но она у меня, ну даже до того, как мы зашли на эту большую глубину, она уже намокла полностью настолько, что я шла и чувствовала, как у меня в ботинке хлюп, хлюп. вода. И, кстати, в это уже тоже заливается. Сколько литров э, на, ощупь, на, на глаз в ноге? 50. 50 литров в одной только ноге? Да, в одной только. Сань, ты пока ползешь? Ну, да, в этой пока где-то 20. Сусай, нормально? Я эстетику испытываю от мокрых ног. Нормально? Ну я мокрый весь. Тут еще выше колена, ребята. Да? Ого, вот это ты паук. Я свое отлазил, я это уже очень не люблю. Я уже свое отходил, когда ты по 10-12 часов в кроссовках ледяной воде гуляешь. Это уже осталось в молодости. Ну, конечно, уже ну, дядька здоровый. Уже, дай бог, 37 лет дожил, уже со здоровья, уже такие шутки не прощает. Катерина, Катя черпнула! Катерина, да ну, это ты, уже ты... черпнула же! Это уже бесполезно. Все Катя. ноги мокрые Катя уже, пошла в банк Уже все, мне уже не принципиально. Я уже не хочу пытаться вылазить на трубы, тратить на это силы. У меня уже все ноги мокрые, мне все равно. Пацаны, <laughs> вы уже круто залезли аж под потолком. Мы начали черпать воду, типа, дальше только... Жестко! Дальше. Еще 5 километров. Ну трошки проще стало чи не. Ну, ну да. тут уже выше можно по трубам идти. Мы по трубам уже 10 минут идем. Нормально. Благо, что есть эти трубы. Потому что очень часто нету ничего. А когда хоть какие-то таракани уступы образуются, то это большое везение. Ну, Реально. Ну, может быть вообще голые стены, что ты ничего не сделаешь. Реально, если бы не эта труба, ты, это прикинь, был бы они, они сейчас закончатся за поворотом, и что мы будем делать? Я, ну, я уже просто какая-то таракан, понял? Об, об меня можешь. Ну, да, чуть-чуть. Давай, сейчас. Только крепкую, давай мне опору крепкую. Крепкую. О, как костыль, охуе. Крепкое плечо. Я костыль, я костыль. Крепкое плечо друга. Я костыль, я костыль. Ну там натуре аккуратно, Полина, да, даю нагрузку сильную, держи. Сейчас дойдем до угла, где можно хоть рукой облокачиваться. Все, поняла, благодарна. Нормально? Давай, об меня облокотися, как Дима прошел. Ты меня пронесешь, типа? Ну, ты будешь ногами по этой, по трубе идти, а об меня облокотишься. А ты меня понести можешь? Об меня просто, Николай, так же, как ты об стену, только а об меня. Смысл? Вот так Дима только что прошел. Да, об меня. нет, да, нормально, только что Дима так шел. Давай, вот правой рукой. Да нет, Левой держись, а правой об меня в шею. Проходи. Или тебе весело, ты кайфуешь? Да не, ну я в любом случае кайфую, как бы, а чем я сюда еще пошел бы тогда? Максимально получаю удовольствие. Кто там уже говорит, что он уже постарел, эти дренажки не для меня, пускай уже свои люки открывают, это молодежь галимая, я уже свои люки не открывал, ну, то его дело, мое дело люки открывать. Я их буду до конца дня открывать, мне это нравится. О, вы уже тут сидите. Друзья, у Кати в каждой бахиле по 40 литров воды. Подняли важный вопрос, сливать эту воду или нет. Потому что сейчас эта вода уже нагретая. А сейчас на смену ей придет новая вода, наверное, Катя, или как? Ну, я, я не знаю, я надеюсь, не придет, но важно. Вот мне показали дырку, вот она. О, вот нормальная дырочка. Как Катя, бы. И я сейчас... Э, почему? Потому что будет холодно, сейчас замерзнет. Капец, вот это дырень. Слушай, я не могу даже ноги поднимать, они тяжелые. Ого! А Блин! Катюха, жесть. Только не, снимай Все, одевай обратно быстро, чтобы не Нет, она что, дырка сейчас смысл одевает. Так, теперь надо как, спасибо. Мне просто тяжело их поднять. Ого, пульба там какая. Они вообще... А ну оцените на глаз, сколько литров в одной бахиле? Два. Да, пишите в комментариях. Два литра. Сколько литров? Подождите, у меня тут да Не отвязывай, просто переворачивай. Да так правильно. Жесть! Не, еще подними, там не все, пятка еще. Так, я пятка. Это еще сколько здесь ботинки? это вообще. А, это оставляет, это, это домой. Мокрые, да, ноги? О, зато носки сус-шоп. Вот, это, вот, вот что греет душу в первую очередь. Главное, что ноги не промокли. Supersus.shop, ссылка в описании под видео. Класс! Вот это классный, веселый участок закончился. Интересно, что будет дальше. Мне вода доходила уже прямо вот там, где ноги начинаются, мне вот туда уже вода доходила. Капец, боже, как я рада, что я взяла химзу. Я думала, что я буду химзу эту надевать? Она как кулек вот это здоровый, блин. Мне будет в ней жарко, некомфортно. Вот этот телефон тут постоянно вот так вот, вот так вот залазит, доставать. Боже мой. Ну, Класс, О, смотри, какая-то... Какие-то боег... А, это моторы. Похожи на гигантские гранаты, как будто боеголовки. Но на самом деле это моторы от каких-то старинных механизмов. Да. Кто знает, пацики, напишите в комментариях. Но это что-то на вид явно довоенное. О, нереально. Кто хотел украсть, это нереально сделать. Это Очень прикинь, тяжелое. прикинь, какие-то додики тащили по тоннелю железки, но не дотащили и бросили. Это невозможно их тащить, нереально, они очень тяжелые. Это принципе, гайки, этот человек может вот так вот сломаться пополам. Друзья, волосы Рапунцель. Ого! Ого, вермишель! Ой, подземная красавица! Ну как тебя зовут? Меня зовут Вонючка Амбраица. Фу, блядь, как оно воняет! Ну так. <laughs> Мы тут шли, шли, шли вдоль этих всех труб, они тут находятся неспроста, они подключаются к насосной станции. И вообще по планам, типа, у нас была такая система в случае аварии, э, Отсюда должна была качаться резервная вода, то есть запас воды здесь находился э, для районного масштаба. И в случае отключения воды в Одессе, либо этой катастрофы, э, могли включить воду из дренажки. Типа, она не супер безопасная для питья, но как техническая, вообще на всякий случай лучше будет она, чем ничего. Насоска уже давно не работает. Вот мы видим здесь состояние труб. А ну Сейчас порежешь бахилы. Девушка, пошли к морю. Смотрите, во-первых, мы попали в замечательный, очень красивый тоннель. И прямо вышли к морю. Боже, какая красота. Это просто нереально. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень что, подошли понюхать море. Вся эта вода куда же она сливается? Сливается в море. Вот мы и подошли к выходу, в котором водичка из дренажки попадает в море. Понюхали, посмотрели, как раз попали на закат, но это еще не конец. Мы еще идем вглубь системы смотреть самое интересное. Огромные-огромные стволы, и где дренажка пересекается с очень старинной катакомбной системой. И еще там будут огромные э, круглые тоннели, которые киевский метрострой приезжал строить. Thank you. вот в тот затопленный тоннель, но он очень низкий, очень много воды у Полинвы, поскольку самый надежный гидрокостюм. Сейчас она проверит и разведает ситуацию. Главное только здесь аккуратно пройти. Я думаю, не зря здесь стоит вот этот ящик, который как раз помогал людям в бахилах проходить. И вот как раз с этого ящика нужно, держась руками, максимально далеко наступить. Типа вот так. Ага, и все, и чирк. А, не, не чирк. А дальше воды меньше. Дальше будут ямы э, некоторые, и тоже нужно будет держать двумя руками, переступать их. Но дальше э, будет до колена. Ой, Ой, Руслан пошел в бахилах проверить, как все-таки в бахилах. Да смотри, вот, нормально. И все, и дальше будет меньше. А дальше? Дальше будет точно до колена. Все, дальше нормально. А, хватает вообще, там нормальный запас. Да. Столько излазили, кусочка воды испугались. Не, ну что испугались, как бы зима на дворе. Испугались. Всем-то похуй, как бы. А Кат я Катерина не... испугалась? Не, я не испугалась. Ну все, пернай тогда, Катерина. Да. На цирлах. Да у меня все. И вот, не-не-не-не, лучше левее. левее, левее. левее поменяй ноги, поменяй ноги. Да. Встань на правую. Все, и на цыпочки. Все, иди, иди, просто иди, просто иди. Иди, иди, иди. А что Катя натонула? Иди, иди. А как Катя смогла утонуть? Вот, еще иди. Почему Катя утонула? Смогла утонуть? Не, просто что-то она не так сделала или что? Лучше правой ногой. Просто прошел Руслан, там от сока. Да. Зашла Катя, ей от сока Максимально далеко. У нее не потянутые бахилы были просто. А, А ты потянул, Влад? Чулки, потяни чулки. Чулочки. Давай, пионер, бля. А пакеты, кстати, мусорные. На цедлы, куда ты ныряешь? Не ныряй! Не, не загибай ногу, прямая нога. Э. Все, пошли. Что он сказал? Что такое? Надо очень сильно потянуть и на цыпочку. Форт Буаяр. Там яму вот сюда. Ну да, где стою. А, все, пошла глубина под Проходи. Все, я прошел. Я если что догоню. А мы ж тебя не бросим. Ну что, Санин, кому? Ну что, я не хочу мокрым потом ходить. Стань, я тебя подсажу, а про переступим. ехать после вырос. Я прошел, здесь нормально. Иди тебя Руслан поддержит. Давай я колено поставлю. Руслан подтягивает, что пойдет. Перенесешь меня? Я колено подставлю, так там а дальше... мне твое колено? Типа сделайте стульчик мне и перенесите. Вагонетку сделаю? Давай становись рядом. Да вот бочка, стань Ну а что бочка, а дальше что бочка? Дальше бочка, я стану. Давай, Становись сюда, я хорошо. на тебя залезу. Давай. Так а мне что делать? Ставь на Стань на бочку! бочку и Так а я туда достану? Да не бойся. Так, я Тихо, прыгаю на оно ну тебя. переворачивается. Давай. Прыгаю на тебя. Ту- Бля, Не, ну не прыгай. Держишься? Схватись нормально. Давай, я стою. Ручками ж... Да, да, схвати. Так, тихо. Держись. О! Я в как добик, оступился, блядь, все, блядь. наверное. Проверяй. Да, здесь до колена уже. Ну что, Дима? А я стоял в темноте, стоял, стоял, вас ждал. Что-то зевнул, в сторону кивнул, блядь, и хуйнуло сюда 5 литров воды, дешевка. Ну ладно, ничего страшного. Так, тут я... Один чопик вытащил, еще один остался. Ну как? Ну я не глотаю. Все-таки стрёмно, потому что у меня животик, конечно, нежненький чтобы никакой тяжелый минерал не зашел. Не хочу, чтобы болел живой. Но так, знаете, как спортсмены в ринге, прополоскал рот и выплюнул, чисто чтобы вот рот напитал э, водички и все. Спасибо. Так, друзья, мы преодолели очередное водное препятствие. Руслан, что как бойцы себя показывают? Достаточно хорошо. Киевские ребята знают, что такое вода как говорится, танки грязи не боятся, и диггеры воды тоже не боятся. Мы сейчас э, находимся в ее самой старой части. Нам приходится сгибаться, особенно тем, тем, кто небо чешет. Поэтому будем сейчас выходить нормально, можно будет хоть хребты разогнуть немножко. Ура! Отдохнуть. Там есть рельсы, по ним уже, конечно, поезда не ходят, но мы пройдем. Ту систему уже строил киевский метрострой, да? Да, да. Ой, она уже в 58 году начала строиться, потому что действительно она очень нужна. И вы можете просто видеть по количеству воды здесь, и в противном случае эта вода бы просто продолжала сносить, сносить целые улицы. Там по 200-300 метров просто земли уходило. Дальше будет вообще красивая, такая круглая, очень красивая, как метро какого то реально. Я хочу попить водички, я немножко устала. Освежиться? Да. Что, смачно? Медуза. Дрянь? Не хватает? Не, не дрянь, но... Не, могу, в принципе, и так выпить. Сосунок. Она очень мягкая, не знаю, мне кажется, наоборот, что она мягкая. Глотай-ка, блин, где воду. Немножко как морская, <laughs> я не знаю. Глотнула? Да. Мы, короче, да, мне тоже показалось, что морская соленоватая. Реально, она как соленоватая. место в этой дренажке. Смотрите, какая красота! Такое существует только в Одессе, где сверху катакомба, а снизу дренага. Очень красиво. Мы, мы сейчас перешли из старой первой очереди в новую, ну, относительно новую уже вторую очередь. А, здесь э, в целях экономии использовали только половину тюбинга, потому что а, на данной глубине порода достаточно крепкая, чтобы не обваливаться. Поэтому хватает только нижнего тюбинга для опоры. Дальше оно будет, конечно, варьироваться. Там будут отрезки полноценные, где слишком рыхлое. Потому что чем ближе к поверхности, тем мягче камень. То есть так изначально было задумано, бо бытует легенда, что это сэкономили на стройматериалах, кого-то обманули и сделали такую халявную половинку. Ну, 50 на 50. Мы сейчас подходим к самому интересному месту, чуть поднажмем, буквально часа два еще пройти, и будет самый классный ствол. Это того стоит явно, чтобы дойти. наконец-то к стволу, к нашему стволу, нашему богатырскому. В этом стволе начинаются городские катакомбы под Одессой, верно? Да. Здесь мы как раз-таки наконец-то дошли до этого места. Здесь буквально на уровень выше начинаются катакомбы в обе стороны. Эти катакомбы тянутся через весь город. То есть отсюда можно действительно зайти и выйти в совсем другую, в абсолютно другом районе. То есть по всей старой Одессе можно пройти через катакомбы. Это капец. Мы туда зайдем одной ногой. Если идти туда, то это все, это глина, это можно там потеряться на несколько суток. Мне не хватит запаса силы, запаса еды, запаса воды у нас ничего нет, поэтому мы туда заглянем одной ножкой. Да, туда заходить сейчас без понтово, потому что нужно подготовиться очень серьезно. Конечно, это серьезная подготовка, это отдельный вообще пласт, но мы вам все равно покажем. Идем. трошечки сделали остановочку, покушали чуть-чуть шоколадочку, запили водичкой, дренажной, конечно, естественно. Чуть-чуть удалился холод, и набрались мы немножко энергии. Хлопцы, хочу вас спросить, во-первых, спасибо большое, что нас встретили, что нас провели, показали, большое спасибо. Спасибо за дружеское принятие, что мы вот только встретились, только познакомились а, сегодня. Вот, и, собственно, хотела спросить вас, как вы пришли к диггерству, как вы начали этим заниматься, лазить, сколько вы этим уже занимаетесь? Вообще тут Руслан э, начал раньше меня лазить, я начал лазить где-то в этом году уже. У нас общий друг Леша, вот он, мы снимаем канал «Сталка Одесса» все вместе, и мы пошли на первую вылазку в катакомбы, в Фоминую балку, мы там переночевали, и мне так понравилось, то есть э, прям это как будто исследование новой местности, которую ты никогда не знал, а тебе нужно ее запоминать вникать в нее, понимать, где что находится. И после этого мы начали делать вылазки, лазить в самые разные катакомбы, типа картографировать все в голове. Вот это мне нравится. Вот сам факт изучения, как будто ты проходишь новую местность. Мы нашли за Одессой законсервированные катакомбы, которые никто еще не лазил. То есть мы выезжали снимать усадьбу одну в одном селе и говорили со священником, он нам показал катакомбы, в которые он лазил в детстве. Э, про них даже люди в селе не знают. И эти катакомбы уже засыпались, там уже много лет никого не было. И только у нас есть э, геолокация катакомб, мы туда приедем, их раскопаем и будем наследовать. Вот этого я очень жду, потому что по сравнению со всеми катакомбами, где мы лазили, там уже были люди, там бутылки, мусор, а вот найти такие прям нетронутые, это очень классно. Руслан, а ты сколько лет лазишь? Я уже достаточно времени лажу. <clears throat> Не так много, конечно, как СУС. Вот. Мы как когда-то вместе с другом Лешей э, организовали наше движение в Одессе. Люблю я больше катакомбы или крыши нет. Я люблю просто все эти места, там, где нет людей, там, где ты можешь побыть наедине с собой. Это отдельный мир. Это, это отдельный мир для диггера. Диггер — это человек, который чувствует себя здесь комфортнее, намного комфортнее, чем посреди заселенной людьми улицы или в забитом автобусе. Мы здесь живем практически. Мы прошли 30 километров только что за сегодня. Это просто сдохнуть можно. Мы столько всего перешли, перепадов и воды, и плавали, и, и просто, ну это жесть. 30 километров. Я уже сдохла, реально. Мне уже, про, мне уже, я уже вот так вот вырубаюсь. Пиши, вам понравилось или нет? Пишите обязательно в комментариях. Бо мы старались, мы все очень сильно старались. Целый день на это потратили. Сейчас между прочим, уже пол десятого вечера. Мы сейчас вылезем просто в ночь. Спасибо ребятам, подписывайтесь на их канал, ссылочка в описании. Если вам понравилось, пишите в комментариях, приедем еще. Здесь есть, оказывается, просто куча систем различных. Еще и новые, которые нужно исследовать. Обязательно пишите и пойдем с ребятами еще. А у нас есть с вами Fire, и мы сейчас запустим Fire в этом стволе и попрощаемся с нашей системой. Погнали! Подписывайтесь на канал Поленваген, Одесские катакомбы, Одесские подземелья. Для вас, ребята. Коняк на стіл, сумки на верхню полку. Київ їде додому, грає дежурна фолька. Ребята, задымило страшно, сейчас тупо нечем будет дышать, поэтому мы тупо валим на выход, бегом, бегом на выход, валим. А -а -а!